ж снын лабораториялык моделин карап көрөлү кош түтүктү идиш алып жылытуу түзүлүшкө коелу идиштеги суу ысып кайнап баштайт жана тар түтүктүн чыгышы аркылуу буу агымы чыгат келгиле бул буунун агымды алкакка туташтырылган жарык турбинанын канаттарына багыттайлы алкак магнит талаасында айлана баштайт жана электромагниттик индукция мыйзамына ылайык электр кыймылдаткыч күч пайда болот аны туташылган вольтметр менен байкаса болот